机场喽！啊，到仁川机场以后呢，我们首先要做什么事情呢？有两件事情需要解决，第一个是 WiFi，然后第二个是交通卡，好吧？那我们先去解决这两样东西去吧，走吧。无论去哪里，我们是不是应该都要手里有一个地图呢？所以我们首先到这里来看一下，呃，讯台这边就会有很多免费的地图提供给我们，来看一下吧。 地图现在有两两个版本的，可以看一下，有小的和大的版本。现在地图也拿到手了，我们现在去解决两样东西吧，WiFi，还有什么来着？交通卡，对吧？走吧。像现在人很多的情况呢，我们可以。 抽号台这边抽号，然后等待就可以，了，直接取就可以了。韩国的通信公司呢，主要有三大通信公司，就像刚才你们看到的，上面有 SK，还有 KT，还有 U Plus。这三家店呢，现在都在这里边，所以如果想租手机啊，或者是租的 WiFi 路由器，都可以在这里。 解决。T-money 和交通卡呢，都可以在韩国的便利店可以随便买得到的。像在这个便利店里呢，我们今天先买一下 T-money 卡，走吧。刚才在便利店里呢，买了一个 T-money 的卡，是不是很可爱呢？啊，它的价钱是四千块钱。 但并不是表示它里面有四千块钱，所有的费用呢，交通费呢，我们要预存的，所以你存多少呢，就可以用多少。t m o n y 交通卡里边还有一些优惠券，看一下。好吧，一切都搞定了，我们先去吃饭去吧。仁川机场呢有很多地方可以吃饭的，比如说这一层也有的，然后楼下也有。 后现在楼上其实也有很多好吃的地方，所以我们现在去吃，去吧，走吧。有没有看到那边是吃饭的地方哦？快去吃饭吧，好饿呀！ 这边是简餐区，可以吃简简单单的解决一小顿，然后想吃饱饱的，可以进到这里边去找一些好吃的饭店。走吧。 韩国第一次吃饭呢，所以我给你们简单讲一讲韩国吃饭的时候和中国有哪些不太一样。首先，在韩国没有单独准备餐具，所以呢，基本上都会看到这样的一个盒子。然后呢，这边有餐具哦，这样准备简单，简单准备一下就可以了。还有韩国的水呢是免费的，但是要自理哦。 点餐的时候呢，比较容易误会的地方比较多。像这一套套餐里面，它是两人份的套餐，但这边不是有标价吗？它是一万七的，这个是一个人的标准。所以，如果你要看到这样一模一样的饭的话呢，你得付三万四千块钱呢。让我们看一下菜单，这边基本上都有米饭的。看，比如说像这样的饭呢。 其实它是包含米饭的，所以你们点它的时候，点汤的时候呢，也不用点米饭，它也会包括在里面的。到机场以后呢，我们最呃困惑的是在机场内吃呢，还是到韩国的外地去吃？所以呢，呃，我们准备了一下，先在青草机场吃一遍，然后等出去了以后呢，再到韩国室内吃一下，看看比较一下到底有什么不同呢？ 거饭团할거온거아니요빨리먹읍시다이맛은일반적이다味道一般般，但是，嗯，比外面呢稍微贵一些。然后基本上上来的菜呢都不是很热，都有一点点凉了。如果还想再吃一遍的人呢，可以你们，我觉得还是可以推荐的。 今天呢，我们使用两种方式从机场到民众区。首先是机场公交。